Hola, buenas, somos los Barranquillos, venimos de Santa Coloma de Gravanet y queremos felicitar a Rebel Sound por su quinto aniversario. Os podéis descargar nuestro disco en www.losbarranquillos.com. ¡Felicidades, Rebel Sound! ¡Felicidades! Ô, chega